पिछले डेढ़ साल से इंडिया पाकिस्तान के अंदर एशिया कप ना करवाने का तहिया कर चुका है ओपनली ब्लंटली हम्म। उसने इंटरनेशनल लेवल पे आईसीसी में भी और तमाम जितने ममालिक हैं जहाँ क्रिकेट खेली जाती है उनको क्लियर कट मैसेज दे दिया कि हम हम्म। पाकिस्तान के अंदर अगर हम्म। एशिया कप होगा तो इंडिया की क्रिकेट टीम नहीं जाएगी हम एशिया कप पाकिस्तान नहीं होने देंगे और फिर एशिया कप जो कि पाकिस्तान में होना था अब उसको शिफ्ट करके श्रीलंका ले जाया जा रहा है अच्छा बात नहीं है अब बात कर लेते हैं इस जमहूरी मुल्क पाकिस्तान की पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नाक में बीसीसीआई ने पहले ही दम किया हुआ था अरे राम अरे राम अरे राम और शायद अफरीदी की खोपड़ी में मार दिया मोदी जी ने डंडा चोट लग गई है बावला हो गया है मोदी मोदी मोदी करता फिर रहा है अब ये मोदी के बीजेपी मोदी की बात अब ये मोदी के बीजेपी मोदी की बात जैसा कि आपको पता है एशिया कप पाकिस्तान में होने वाला था और उसके बाद वर्ल्ड कप हिंदुस्तान में होने वाला है तो एशिया कप होने वाला था है नहीं ये जो फैसला होना था ये ऐसे ही नहीं होना था सबसे अहम बात जो है इसमें डिस्कस किया गया है कहा यह गया कि मीटिंग हुई है Asian Cricket Council ACC has decided to move Asia Cup 2023 from Pakistan to Sri Lanka गजब बेचती है तो भैया बीसीसीआई बहुत समझदार है उनको पता है इन जिहादियों के अंदर इन आतंकवादियों के अंदर हमारे खिलाड़ियों को भेज दिया तो निपटा देंगे ये ना करें जो हमारी टीम की सिक्योरिटी करेंगे पुलिस वाले आर्मी वाले वो खुद सेफ नहीं है वहाँ पे क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है अभी दो दिन पहले छह आर्मी वालों को उड़ा दिया टीटीपी ने शुमाली वजीरिस्तान में दहशत गर्दों ऐसी झड़प में पाक फौज के छह जवान शहीद हो गए आए दिन टीटीपी वाले इनके पाकिस्तान में कहीं ना कहीं विस्फोट कर देते हैं किसी को भी उड़ा देते हैं और इनका मेन टारगेट ही पुलिस वाले और फौजी होते हैं भाई तुम्हारी फौज पुलिस तक की तो तुम सुरक्षा दे नहीं पा रहे और वही फौज और पुलिस हमको कैसे सुरक्षा देगी पाकिस्तानियों गाली तो बहुत देते हो तुम मुझे लेकिन हमें बताओ तो सही मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि पीसीबी भूखानंगा क्रिकेट बोर्ड है अब भारत नहीं आएगा तो फिर टूर्नामेंट कैसे चलेगा ब्रॉडकास्टिंग राइट कैसे बिकेंगे डॉलर कैसे आएंगे इसलिए शायद अफरीदी बिलबिला रहा है तड़प रहा है मचल रहा है तो चलते हैं पाकिस्तान और शायद अफरीदी लाला के मजे लेते हैं क्योंकि बकचौदी ट्रैवल करती रहनी चाहिए चलती रहनी चाहिए बहुत बड़ा मसला है लाला ये बिकॉज हम एशिया कप की तो बात कर रहे हैं but it's not just till Asia cup फिर आगे जो इवेंट्स हैं उन पर भी मसला होगा क्या करना चाहिए इस वक्त पीसी भी मुझे लगता है कि बिल्कुल बहुत बुरी सिचुएशन में सवेर आप ये मोदी की हुकूमत जब से आई है ना इसमें कहो कि आप पाकिस्तान की फेवर या उनसे कोई उम्मीद नहीं रख सकते कि वो हम्म। कोई ऐसी चीज़ करेंगे जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो सिंपल इज दैट तुम मोदी जी से क्यों परेशान होते हो भाई इसके बाद तो योगी जी है अमित शाह बैठे हैं लाला बल्ले के साथ कबर ही पहुँच जाओगे मैच तो होने से रहे वो भी पाकिस्तान में अबे साले और जब से आया रिकॉर्ड हिस्ट्री हमें ये ही बता रही है ठीक है ना इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई अब बीजेपी की हुकूमत पहले भी रह चुकी है पहले भी प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह आए हुए हैं बड़े अच्छे रिलेशनशिप लेकिन मैं सिर्फ स्पेसिफिक इस मोदी की बात कर रहा हूँ ठीक है ना क्या तकलीफ है इनको मुझे बवासीर है <laughs> तो मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है और वो नुकसान ही देंगे फ़ायदे वाला काम फ़ायदे वाली कोई चीज़ मुझे उनसे नज़र नहीं आती पता हम्म। चल जाता है काफ़ी अरसे से वो भी प्राइम मिनिस्टर है पीसीबी क्या करे और पीसीबी तो फंस गया पीसीबी तो कुछ कर ही नहीं सकता हाँ। पीसीबी कुछ नहीं कर सकता अगर एशिया कप में वो नहीं भी आते तो नहीं आते हाँ आप कैसे मना कर सकते हो वर्ल्ड कप में जाने से मुझे ये बताओ वो तो आईसीसी का इवेंट है हम्म। और तो आईसीसी का बहुत क्लियर स्टांस है उनका क्लियर आपको ना वर्ल्ड कप की जो अमाउंट मिलती है वो मिलेगी इनका अगले पाकिस्तानियों को पैसे की टेंशन लगी रहती है की पैसे नहीं मिलेंगे <laughs> जो आपसे जो टीम नीचे की है जो अभी क्वालिफाई नहीं हुई शायद साउथ अफ्रीका के लिए हाँ। मुश्किल आता है क्वालिफाई होना वो क्वालिफाई हम्म। कर जाएगी एंड हम्म। आपकी चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग जेपरडाइज सो आईसीसी का तो बहुत क्लियर एक एक स्टार बट लाला एक चीज एक और चीज हम्म। जब हम एशियन क्रिकेट काउंसिल की बात करते हैं सो तो, सिर्फ ये नहीं होगा बिकॉज सारे बोर्ड मेंबर्स को अग्री करना पड़ता है अगर कोई इवेंट कैंसिल करना हो या न्यूट्रल वेन्यू पे जाना हो ठीक है तो एक तो पाकिस्तान के ताल्लुकात बीसीसीआई से तो खराब होंगे ही ठीक है मगर साथ ही साथ क्योंकि श्रीलंकन बोर्ड भी अग्री करेगा बांग्लादेश बोर्ड भी अग्री हम्म, हम्म, करेगा एंड हम्म। अफगानिस्तान बोर्ड भी अग्री करेगा यानी हमारे इस ब्लॉक से ताल्लुक खराब हो जाए ये तो बहुत बड़ी आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसको देखा है सवेरा और मेरे ख्याल में क्योंकि इंडियन बोर्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो अफगानिस्तान श्रीलंका इनको मनाने में कोई मसला नहीं है उनको वो जिस तरह वो चाहेंगे उसी हम्म। तरह करेंगे ये डिपेंड करता है कि हमारे चेयरमैन या हमारे बोर्ड का श्रीलंका अफगानिस्तान इनके साथ रिलेशनशिप कैसे है हमारे हम्म। हाँ, ये तो अंदर ही अंदर जो भी पकड़ा होगा वो हम्म। आखिरी दिनों में जब आप सेठी साहब को क्या सजेस्ट करेंगे Lala he looks to be in difficult Sethi साहब मेरे ख्याल में डिपेंड करता है कि उनके सर्कल में वो मशवरा लेते किससे है क्या प्लान उनका प्लान बी क्या है प्लान ए प्लान बी होने चाहिए हैं हम्म। अगर ये नहीं तो भाई आपके पास प्लान बी होना चाहिए हम्म। बिल्कुल Lala plan A plan B दोनों फेल हो चुके हैं अब प्लान सी की तैयारी करो देखें ये ये अंडरस्टूड था और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था जब पाकिस्तान ने ये कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी और पाकिस्तान ने इस पर जो स्टैंड लिया था उस वक्त नजम सेठी साहब ने तो मेरे बिल्कुल यही अल्फाज थे कि सेठी साहब बड़े मायानास किस्म के जर्नलिस्ट हैं बड़े अच्छे नजरियात और ख्याल के हामिल हैं लेकिन ये स्टैंड पता नहीं उन्होंने कहाँ से ले लिया क्योंकि इस स्टैंड <clears throat> का मतलब क्या निकलता है नटशाल में ये पाकिस्तान की पॉलिसी तो नहीं है ना कि उसको दुनिया में आइसोलेट करके रख दिया जाए जबकि हिंदुस्तान की ये स्टेटेड किस्म की पॉलिसी है कोई खुफिया कॉन्स्पिरेसी नहीं है स्टेटेड किस्म की पॉलिसी है बाकायदा वार्न करके कि हम आपको आइसोलेट करेंगे ये मोदी साहब ने बाकायदा जो है पब्लिक जलसों में खताब करते हुए कहा कि हम पाकिस्तान की एकड़ी जो है वो निकाल देंगे बल्कि आधी से ज्यादा तो इस वक्त तक निकल जानी चाहिए थी मेरे ख्याल में सब कुछ निकल गया लेकिन एकड़ी बाकी है अब ये सेठी साहब को उस वक्त सोचना चाहिए था कि हम एक ऐसी पॉलिसी पे जा रहे हैं जिसके खिलाफ लड़ने के लिए हमारे पास जो है मसल्स नहीं है वसाइज नहीं है हमारे इतने रिसोर्सेज नहीं है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कंसर्न पार्टीज इस गेम में इन्वॉल्व है हमें उनकी हमायत हासिल नहीं है आप इस तरह की बात करने से पहले सबसे पहले तो ये देखें ना कि आप पहले इंडिया को कहें कि जी आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे तो पहले तो आप ये देखें कि ये जो फोरम है <clears throat> जो डिसीजन मेकिंग का इसमें कितने मुल्क बैठे हुए हैं और उसमें से कौन कौन है जो आपके साथ खड़े हैं अब पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल आइसोलेशन है उसकी ये क्लासिकल एग्जाम्पल है कि अफगानिस्तान जैसा मुल्क भी उसके खिलाफ वोट दे गया और उसने कहा कि हम जो है वो ये ये इवेंट जो है वो श्रीलंका में होना चाहिए अब इसकी एक वजह तो मैं आपको ये बताऊँ ना कि ये जो आप इस तरह की इरिटेटिंग किस्म की पॉलिसीज बनाते हैं कि हर मामले में जो है वो इंडिया को लेके बैठ गए हर मामले में आपका इंडिया के साथ झगड़ा है कोई रीजनेबल अनरीजनेबल किसी भी सतह पे चले जाए आपका झगड़ा ही झगड़ा है लोग भी तंग आ गए कि भाई ये कौन लोग हैं क्या इन्होंने जो है वो हर चीज में जो है क्रिकेट से लेके कल्चर तक और फिल्म से लेके जो है लिटरेचर तक कहीं को बात हो तो इन्होंने अपना राग लगाया होता है जी हम ये नहीं करेंगे हम वो नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इसको हजीमत इससे बड़ी शिकस्त इससे बड़ा इबरतनायक मैसेज और कोई नहीं है ये फोरम कितना अहम है नहीं है बात ये नहीं है बात ये है कि ये एक इंडिकेशन है नहीं तो बड़ा है नहीं, नहीं अगर नहीं भी मानते चले आप कहते हैं जी खेल का फोरम है लेकिन ये एक चीज की इंडिकेशन है कि अब आप जो आइसोलेशन की आखिरी हद तक पहुंच गए अफगानिस्तान जिसको आप अपना पांचवा सुबह बनाने का ख्वाब देखते थे वो भी आपके खिलाफ इतने क्रिटिकल इशू पे जाके तो वोट दे देता है इंडिया के हक में तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि ये जो है एक खौफनाक सिचुएशन है और इसमें किसी का कोई कसूर या किसी की कोई बहुत बड़ी काबिलियत नहीं है बल्कि पाकिस्तान की लीडरशिप का अपना फेलियर और उनका जो बंद दिमाग जिसको आप कहते हैं ना क्लोज माइंड एटीट्यूड है और अपनी कैपेसिटी की अननेसेसरी ओवर असेसमेंट है कि पता नहीं हम ये कर देंगे वो कर देंगे अब आप बताएं कि इसमें आपके पास कितने ऑप्शन है आप ये अब ये कहें कि हम जी श्रीलंका नहीं जाएंगे तो ना जाएं उससे किसी की सेहत पे क्या असर पड़ेगा उसके बाद आप कहें जी हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे तो इसे किसकी सेहत पे असर पड़ेगा यही तो असल प्रॉब्लम है कि आप एक ऐसा चैलेंज दे रहे हैं जिसके लिए आपके पास ना तैयारी है ना आपकी वो कैपेसिटी है ना आपके पास वो रिसोर्सेज और आप एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें शिकस्त आपका मुकदर है खैर वीडियो आपने देख लिया वीडियो देखने के बाद में आपका क्या नजरिया है और आपके क्या विचार है वो कमेंट सेक्शन के अंदर पहल दीजिए और लाइक टारगेट रख लेते हैं बारह हज़ार करवाई दोगे इतने तो आप लोग अपना ख्याल रखिए आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो आता रहता है जय हिंद वंदे मातरम जय श्री राम